Má ég segja þér svolítið? Rúðurnar í húsinu okkar titra. Við erum alltaf svo hrætt við sprengjur á morgnana. Ég get ekki einu sinni fara út og koma nammi því pappi er svo hrættur. Ég hef fengið nóg á þessu stríði. Einu sinni var lífið fullkomið í Jemen en svo kom stríð og vini mínir voru drefnir. Og þegar ég opna Facebook segja að fleiri vini mínir hafi verið drefnir. Ég hata Facebook og ég mun aldrei opna það aftur. Ég vil fá að sofa í friði og ég vil ekki heyri sprengjum og byssum og ég óska þess að Guð bless okkur með friði og að það verði haldinn hátíð fyrir börn þar sem eru engar sprengjur eða byssur. Ég vildi óska þess að það veri ekkert stríð í Jemen, að ramagnir kemi aftur og við höfum vatna að drekka. Við viljum vera hafmyggisum og borða þar til við erum sött. Ég á vinkonu sem ég leiknir oft við þá kvöld þegar við heyrðum í sprenginni. Um morgunin fór ég að leita vinkunum minni. Þá sá ég að sprengjan hafði lengt á húsinu hennar. Hún fannst undir ústunum. Engin trúði að hún var á lífi. En öll fjölskeldar hennar stó. Þetta stríði ljótt. Ég sé aldrei önnur börn úti að leika lengur. Ekki einu sinni eitt barn. Þessi börn hafði drauma um að vera flúminn, bætnar og kennarar en það dói þegar þegar ég tók hana upp og sprakk og ég slasaðist ég og fólkdra minn og svo sprakk og það var fólkdra minn og það var fólkdra minn Er einhver að hlusta? Það er skild okkar að hlusta. Sendu SMS-ið Jemen í númerið 1900 og hjálpaðu börnum í Jemen. UNICEF fyrir öll börn.